نحوه گرفتن تا به این شکل هست که پای راست روی یک زیرپایی قرار میگیره سعی میکنیم کمر صاف باشه تا به کمر فشار نیاد زاویه دسته با کف روش سی درجه و به خودمون هم سی درجه برخی صافتر میگیرن برخی بالاتر میگیرن که بستگی به راحتی نوازنده داره این دست از کنار سینگیر یا کمی بالاتر از اون میاد نحوه گرفتن مزرا در کف دست به این شکل میبینید پشت دست صاف هست شست رو به پایینه مزراب روی انگشت میانه قرار گرفته و انگشت سبابه از کنار اون رو مهار کرده مزراب کمی رو به بالا با فشار شست روی مومش کمی رو به بالا و کمی رو به بیرون برخی معتقدند که حتما عمود باشه استاد جلیل شهناز مزراب رو قرار میدادن روی انگشت سبابه به همون اشاره به این شکل میگرفتن که این شیوه خاص خودشون بود و البته میدونیم که هر گونه تغییر در گرفتن مزراب صدادهی مختلفی رو در ساز ایجاد میکنه برخی این دو تنگوش رو آزادتر میکنن یعنی کاملا نمیگیرنشون اما توصیه میشه که گرفته بشه چون بعدها به ریز و تکنیک های مختلف کمک میکنه و مجموعه دست رو یک مجموعه واحدی قرار میده که دارای یک وزن بهتری خواهد بود وقتی اینا رو جدا کنیم وزن بیشتر در این نقطه اتفاق میفته اینا انگار جدا میشن از اون وزن ما به این شکل یک مجموعه واحد داریم با یک وزن و این وزن خیلی کمک شایانی به کمتر انرژی مصرف کردن برای مدراب ها خواهد شد توجه داشته باشید که یک مقدار انگشت میانه نسبت به انگشت اشاره بیرونتر قرار میگیره به خاطر همین مزراب در اصل در نوک انگشت میانه قرار گرفته برخی روی بند اول قرار میدن که این نادرسته و بازوی محرک خودمون رو با اون کار کاهش میدیم ولی با این کار بازوی محرک ما به حد اکثر خودش میرسه و انرژی ما بهتر به ساز منتقل میشه موقعی که ضربه ها رو میزنیم در نظر داشته باشید از بالا و شنگ مچتون رو ببرید بالا تا حد ممکن و ضربه رو پرت کنید احساس کنید که یک گوشت لخت دارید و ضربه پرت میشه این استفاده از انرژی وزن دست خیلی کمک میکنه به صدادهی بهتر کمتر انرژی مصرف کردن و بعد در نظر بگیرید که آن ما ضربه ها رو میزنیم برای کنترل و یه ترمز که مزرار ما خیلی پایین نره میتونیم از این قسمت خرک استفاده کنیم و با گوشتش هست روی اون یک ترمز ایجاد کنیم به این شکل البته با این حالت میتونیم یک نوع هایی هم روی ساز بدیم صدای صافتر و دلپذیرتر و اساس هم در بیاریم بعضی البته تو دماغی میزنن و کلا اینجا رو درگیر میکنن که این به صورت دائمی توصیه نمیشه این دست هم به همون صورت طبیعی خودش انگشت شست راحت روی دست قرار میگیره خود دست اتصال داره به این قسمتی که اگر هشت روی به دست ما نوشته شده باشه این تیزی هشت روی دست قرار میگیره قبل از بند اول بعد انگشتا به صورت پنجه و قرار میگیرن به این شکل شکستگی به سمت داخل یا به این شکل گودی نخواهیم داشت به این شکل خواهند بود و سعی میکنیم برای گرفتن بهتر ها در این قسمت یک شکستگی ایجاد کنیم تا ما بزرگ بلندتر بشن اگر صاف بگیریم طبیعتا انگشت کوتاه میشن دقت داشته باشید که شست یا گوشت شست در این نقطه نباید اتصال به دسته داشته باشه کار نادرستی هست چون انگشتای ما رو کوتاه میکنه همیشه عمود بعد یه ذره به سمت بیرونتر باید قرار بدیم که ها رو بتونیم راحت بگیریم انگشت اول، انگشت دوم، انگشت سوم، انگشت چهارم که با شماره یک، دو، سه، چهار در نوت ها استفاده میشه. انگشت شستم اگر برای انگشت گذاری در سیم هم استفاده شد، با مثبت نمایش داده خواهد شد. در نظر داشته باشید که بین مجموعه شست و دسته یه فاصله بندازه یک لوله خودکار وجود داره برای اینکه راحت تر بتونیم حرکت بدیم اگر کاملا به خیلی سفت حرکت میکنیم بنابراین کمی فاصله میده از بالا به پایین ضربه ها راست خواهد بود از پایین به بالا چپ دقت داشته باشید که در این قسمت فاصله 60 با مجموع دست کم باشه بعضی زیاد باز میکنن که این حالت نادرستی